Hola, me llamo Lucía Schultz, trabajo para el Centro de Asuntos Rurales. Eh, estamos ubicados en Lyons, Nebraska. Esta agencia es una, es una agencia sin fines de lucro y ha estado en Nebraska por más de 40 años. Y lo que hago yo, yo soy eh, una socia de proyectos y lo que hacemos especialmente con los círculos de aprendizaje este, ah, hablamos acerca de, ciertas de ciertos temas que el agricultor esté interesado. Y estos, ah, estos ah, este, círculos de aprendizajes no son muy largos, es un, tema específico de, acerca de la agricultura y siempre animamos a la gente que venga a aprender, porque se puede aprender en una hora y media o dos horas y mediante el uso de uno de los profesionales de agricultores, ellos pueden venir a hablar con diferentes acerca de esos temas. y este aprendizaje también, o este círculo de aprendizaje, les proporciona a la persona que viene a, escucharlos aprender acerca de la agricultura. Puede ser algo bien, bien básico o muy complejo, pero los invitamos a que si un día ustedes están por acá y pueden venir a uno de nuestros círculos de aprendizaje, los invitamos y están bienvenidos.